हाय एवरीवन आज मैं आप लोगों को एन सिलचर के मेस के बारे में बताएंगे कि मेस में आज ब्रेकफास्ट में क्या है मैं चलता हूँ मेस की ओर अब हम मेस की ओर जा रहे हैं ये हॉस्टल नाइन ए का मेस की ओर जाएंगे हम मेस अलग अलग होते हैं सबका हॉस्टल एट का अलग मेस सिक्स का अलग सेवन का अलग फोर का अलग थ्री का अलग टू का अलग वन का अलग तो अभी तो कोविड का सिचुएशन है तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ मैसेज चल नहीं रहे हैं क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं नहीं कैंपस में तो दो मैसेज चल रहे हैं अभी फॉर बॉयज़ के लिए एक हॉस्टल एट का और एक हॉस्टल नाइन का तो हम हॉस्टल नाइन का मैच चलेंगे अब ये हम ग्राउंड फ्लोर आ गए ये देखिए साइकिल स्टैंड है ये हमारे सरस्वती माँ हर एक हॉस्टल में सरस्वती पूजा होता है तो मूर्ति यहाँ पे रखा जाता है कॉलेज का ये कल्चरल है देन अब हम चलेंगे फर्स्ट ये हमारा गणेश भगवान का मूर्ति है ये हमारा देखिए बिल्टू है हाय बोल दो बिल्टू देखिए छोले भटोरा सैताई मिल रहा है हम चलते हैं वहाँ पूरा दिखाएंगे आपको ठीक है ये नाइन बी है ये जिस जिसमें मैं रहता हूँ नाइन ए है ये नाइन बी का कैंपस है अब हम इसकी ओर जा रहे हैं देखते हैं क्या है ब्रेकफास्ट में आज ये आप देख रहे हैं इधर सी बी रमन हॉल ये नाइन सी है इस इन पूरा नाइन हॉस्टल है बट ये सी ब्लॉक है सब ब्लॉक वाइज डिवाइडेड है ये सी ब्लॉक है इसमें भी एम टेक फर्स्ट ईयर रह रहे हैं और ये हमारा जो दिख रहा है आपको ये इसमें हम लोग पहले नीचे बैठ के टेबल पे खाते थे लेकिन अभी कोविड का सिचुएशन है तो ये बंद है इस तरह से रास्ता है और ऊपर जो देख रहे हैं वो टीवी हॉल है आप टीवी भी देख सकते हैं सब लोग देखिए आ रहे हैं ये तो अभी क्लॉज है ये हमारा देखिए हॉस्टल नाइन का डी ब्लॉक है इसमें पीएचडी रिसर्च स्कॉलर रहते हैं और ये अभी फ़िलहाल बंद है नहीं तो हम लोग यहीं पे खाते थे लेकिन अभी हम वो मेस चलेंगे P H D research scholar mess जिस जहाँ से अभी वहाँ पे बैठ के हम नहीं खाने मिलता है क्योंकि कोविड का सिचुएशन है तो अभी हम वहाँ से लेके आएंगे रूम में अपना खाएंगे देखते हैं क्या है आज चलते हैं हमें सब यहाँ थोड़ा लाइन लगना पड़ेगा ज़्यादा भीड़ तो नहीं है कुछ तीन चार भीड़ है देखिए यहाँ पे सब टेबल ऊपर रहता था ये चाय मिलता है तो यहाँ पे आप चाय ले सकते हैं यहाँ पे कप रखा है आप चाय ले सकते हैं देन ये हमारा क्लोज है सब कुछ कुछ लोग बैठ के खा रहे हैं लेकिन देखते हैं क्या है क्या है छोटू आज ब्रेकफास्ट में छोले भटोरे ओके गुड हुआ है भैया लोग ले रहे हैं मैं भी लेता हूँ दिखाते हैं आपको क्या है देखिए यहाँ बनाने वाला है ये खाना यहाँ बनता है ब्लॉगर बन गया क्या <laughs> हाँ भैया तो जरा मना कर रहे हैं देखिए अभी बन रहा है यहाँ पे उधर लंच का प्रिपेयर हो रहा है आ <laughs> भैया अभी देखिए हम लेंगे इधर यहाँ गरम गरम छन रहा है गरम गरम थोड़े लेंगे कैसे हो भाई हाय बोल दो वीडियो बना रहे हैं हाँ देखो ये हम लोग को खाना खिलाते हैं बहुत अच्छा आदमी है ये बहुत अच्छा सेवा करते हैं देखिए यहाँ बना आप कितना भी ले सकते हैं दो तीन चार ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है जितना खाना हो ऐसा नहीं है कि लिमिट है थोड़ा देख दे दीजिए थोड़ा सा दो ही जने बस अरे यार ज़्यादा तीन ले लिया अब यहाँ पे मैं आता हूँ लेने के लिए छोटो दो ये देखिए छोटू ये मुझे कम देता है थोड़ा हाय बोल दो छोटू तुम थोड़ा छोटू हाय बोलो <laughs> अरे डर क्यों रहा है हाँ देखिए ये छोले हैं भटूरे हैं और एक एग मिल मिला है डेली का मेनू चेंज रहता है थोड़ा तो आपको आज सैटरडे है तो आज छोले भटूरे हैं ठीक है तो आज मैंने तीन लिया है देखता हूँ खा पाता हूँ कि नहीं खा पाता हूँ चलिए ठीक है फिर मिलता हूँ लंच टाइम पे